ennyumba ya katharine kusaasira olowooza lusimatuse e banka eno egitadde ku katale egitunda enoonya muguzi agitwala ku miliyoni kinaana obuzibu buvudde ku ki era banka kyeyagitutte era kizibu bagitwalira ki ki ekivuddeko ensonga y'okutwalibwa ku nyumba ya katharine kusaasira ono muyimbi owa music owa band owamuyite band music hano munange bwato bweyegatta ku byobufuzi mu kibiina ekya nrm obululwe bwatuuka yatuuka n'agenda mu bank gye bayita national commercial bank of africa giyite ncba bwatyo neyeewolayo ssente eziwerera ddala obukadde kikumi bweddu zino nno zaali zaaki yali aziwonzeeyo ku fundrising project y'abavubuka mu nrm era n'ateekayo ennyumba ye nga omusingo kino nga yakikola ng'ayambiddwako omwami we fred seruga anno kati munnange ssente obukadde ekikumi bwamulema okuzzaayo bwatyo ennyumba bbanka egikubyeko ebipapula eno ennyumba muno abasinga mumwebuuza eriwa esangibwawa eno ennyumba esangibwa makindye mu zooni gye bayita luwafu era ngaetutte ku plot plot 7 block 273 awo no ku luguudo lwe bayita abas road anti kano munnange kaveni nkusaasira bwato teyeewakanye era agambye nti ebigambo byonna ebyawandiikiddwa bituufu era babuloka okuva mu kooti be baabiwandiiseeko ku bebabitadde ku nnyumba nti etundibwa ono ye agamba nti ensonga ye yagigamba abantu abo abaali okumpi ne pulezidenti museveni era ng'ayagala bagimutuusizeeyo ku lw'embeera gye yalimu ey'amabanja ago olwa ssente zeyewola ng'agenda kuwagira ekibiina kya nrm bw'atyo munanga agamba bonna bonna baalemerwa okutuusa ensonga ze ewa museveni n'olw'ensonga eyo ennyumba ye erugenda era erugenda eno banka gye bayita national commercial bank of africa yayise mucrenima associates neefuna ebiragiro bwetyo etunde ennyumba wamu ate nno tetunze ennyumba yokka etunze ennyumba eno ennene eri main nga wogirabakaawo netunda ne rentals eziri eri era ngaekkiriziddwa ozitunda miliyoni kinaana beddu ngoyenawenna azaagala ojja kuba nga onoonyaako ku maka ago sayirizaawo erwaffu mu makindye ogewangulire kathani kusasira nekya kyetuwuliddeko nti tali bulungi embeera mbi mulwadde nnyo eh, ebintu si birungi n'akamu n'akedda tugenda kuba tumukunoonyezaako tumukuleetere wano eno tutututu omulabeko twogereko naye tulabe atunyonye na biki ebigenda mu maaso wabula njagala okuba nga nkujjukiza nti tukola n'omwami owa biva organics oyo musawo musawo akozesa habo ajjanjaba obujjanjabi bwonna bonna bonna bonna bwa habo mukubireko ku simu eyo gyolaba wansi awo omugambe dokita kino kinnuma wano wannuma mwebuuzeeko ensonga zonna zonna zonna ezikwatagana n'ebyobulwadde mwebuuzeeko ako ajjanjabisa butonde eh, mwebale nnyo okuba nga mutugoberera